Reg, vandag se speletjie se naam is deel deel deur 10. So hoe werk dit? Juffrou sê 'n nommer, byvoorbeeld 24. Dan gaan Obami by juffrou die twee tiene van 24 neersit en jy gaan vir my die 4 ene neersit, nê? Nee, en dan gaan jy sê ek het twee tiene en jy sê daar is 4 ene, hoeveel is oor? 4. Hoeveel is oor? 4. 4 1. OK, verstaan julle dit? Reg, as julle klaar is, dan gaan jy probeer nommer sê, dan doen julle die volgende een. Vat jy jou 1e terug en jy sit jou 10e terug. Geniet dit. Begin. Die getal is 28. Harder, juffrouw kan je Daar is twee tien. Daar is één. Daar is acht. Hoeveel één is oor? Acht. Sê vir haar. Daar is acht. Oor. Reg, pragtig. Volgende ene, vir terug joune, vir terug joune. Reg, vou die hande. Volgende nommertjie is 2 en 3. Daar jy mooi. Ja, kyk vir haar, sê vir haar. Daar is 15. Harder, gee broek aan die worry. Daar is 15 nou. Daar is 2 en 1. Pragtig. Volgende nommertjie, hou die hande. Ons werk vinnig. Die volgende nommertjie is 47.